Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня очередное видео с Хаджибеевского лимана. Здесь сегодня проводится мероприятие по установлению нерестилищных гнезд. Что это такое нерестилищное гнездо, многие из вас не знают, поэтому я специально для этого снял видео. Очень хорошо, что такие мероприятия проводятся, контролируются Одесским рыбохранным патрулем. И сегодняшнее видео именно с Хаджибеевского лимана, но такие мероприятия будут проводиться на всех больших водоемах Одесской области, и это радует. Ми сьогодні з вами знаходимося на Хаджибейському лимані. Сьогодні буде установка штучних нерестових гнізд для водних біоресурсів. Для чого це зробиться? Тому що природних нерестилищ не вистачає. Е, багато факторів на це впливає, як і природних, так і людський фактор. І науковою організацією, які здійснюється дослідження на даній водоймі, було встановлено, що необхідно додатковий субстрат для нересту водних біоресурсів, а саме штучні нерестові гнізда. Вони робляться у нас, як ви бачите, це е, хвойні гілочки, а також стара дель. Робиться поплавок для того, щоб тримався у товщі води це гніздо, і робиться якір для того, щоб на дні також трималося. Знаходячись в товщі води, риба заходить сюди на нерест і водою обмивається цей ікра, щоб вона не замулювалася. І от таких гнізд у нас сьогодні буде встановлено 200 е, штук. А взагалі в цьому році нам подали 6 заявок: це е, озера Ялпух, Кугорлуй, Кагул, Дністровський лиман, Сасик, озеро Китай, а також от і Хаджибейський лиман. Всього буде встановлено 3250 штук. Перші гнізда вже були встановлені на озері Китай. Зараз ми знаходимося на Хаджибейському лимані і на наступному тижні буду знаходитися вже на інших водоймах. Е, ці гнізда встановлюються до початку нерестової заборони. Як ми знаємо, згідно нашого наказу, з 15 квітня на більшості водних об'єктів е, Одеської області стартує нерестова заборона. От для перед цим ми встановлюємо такі гнізда. В асоціацію входять 10 предприятий. Кожне предприятие зготовило по 20 гнезд. Значить, це нам по нашому режиму, по э, інституту. необходимо устанавливать 200 гнезд. Мы сегодня их делали 200 и чуть больше. Значит, э, гнездами этими занимались наши рыбаки. Значит, те, которые работают на лимане. Тут работает у нас в ассоциации более 200 человек рыбаков. Сегодня, с дня на день, мы ждем приказа о том, что э, будет запрет, то есть э, рыба уходит на нерест, и поэтому перед этим наше обязательство выполнить эту задачу, установить гнезда, для чего мы здесь и собрались. И то, что мы сегодня делаем, это действительно для природы, для э, нормального нерестилища. Значит, мы этот вопрос изучали, и сегодня э, считаем, что это ну, дает эффект, э, рыба нерестится. Надо как-то помочь, поскольку естественных нерестилищ не хватает. На Хеджубейському лимані ми зараз будемо їх встановлювати. Зараз всі, е, всі гнізда будуть погружатися на човен, і човен буде виходити недалеко від берега, тому що це має бути е, близько до природнього е, місця, тобто це не може бути там на середині лиману, це має бути ближче до природних нерестилищ. Будуть виставлятися ці гнізда по периметру лиману. На Дністровському лимані? На Дністровському лимані планується на наступному тижні. Ви нас пригласите? Обов'язково. А скільки там буде встановлюватися? Там також буде там 300 штук буде встановлюватися. Thank you. thank mm -hmm. you Скажите, а вот любителям, вот самим, вот если вот человек захотел сам помочь рыбе, он может сделать такие гнезда и поставить над рыбом? Это законно? Е, ні, всі роботи повинні робитися у нас згідно біологічних обґрунтувань, наукових обґрунтувань. Вони мають звертатись до нас е, до управління з заявкою про те, що вони планують провести чи хочуть провести якісь роботи, і тільки тоді вони можуть встановити. То есть это, э, если он сам захотел поставить такие гнезда, то это Ні, він то може поставити, якщо ніхто та, то ну, ну, це незаконно. почему? Я вам Що? кажу, що це з- роботи передбачені Хорошо, чинним вот, вот законодавством. ставят скворечники, например, люди, птицы прилетают. Это законно? Так, Законно. А что поставить, чтобы размножалась рыба, это незаконно? має бути роботи всі, які передбачені, і е, тобто е, теж мають бути які гнізда, де вони поставлені. Просто так поставити, аби було стояло гніздо. Ну не завжди воно ефективне, правда? Не знаю. Я не Якщо- спеціаліст. Якщо поставити там то, що води десь на середині лиману, то гніздо воно ніякої ролі не відіграє. Ну, понятно, возі берега на возле камышей каких правильно? Ну, так, ставили, ми повинні ставитися близько до природнього нересту Ну, как мне кажется, что если нет камыша, то и возле берега есть смысл ставить такие вещи, чтобы ну, рыба не растилась. Почему бы не дать ей возможность? Если любитель возьмет и поставит, а потом сам ее вытащит, почему бы нет? Ну, по-перше, кількість да, гнізд, от ви бачите, ми ж не просто поставили таку кількість гнізд, там, от, скільки захотілось там е, рибопромисловій асоціації. Кількість гнізд, вона також визначена науковою організацією. Необхідність на площу водного об'єкта розраховується на е, запаси водних біоресурсів. Тому а що це за наукова організація? Одеський центр Південніро. Це наш Одеський інститут науковий, який супроводжує е, наші водойми, проводить дослідження на наших водоймах. Вони обґрунтовують доцільність обсягів вилову риби, обсягу зариблення риби, е, ліміти встановлюються. І усі рибоводні меліоративні роботи також е, визначаються ними.